لا غيبك عن شعبنا يا سيدي لا غيبك عليك صلنا وسلمنا وآلك هنا كان السحايب قبل بعثك تصحبك وبرق الفتاح دفعنا سل نسال من حبنا لك والولا كل الخلايق تحسبك مولود في صنعه وصنعه عانقت فيك الجمال من عشقنا لك في سمانه والشوامخ نكتبك وكل قطر الدم داخلنا تسوي كرنفال شكرنا من بفضله قربك يا راحة المهموم مهما كان كانت أحمد ما مروع تفاصيلك ويا معذور الري وسح لما حسابنا محسبه نزداد الرفعه كل ما بك شعبنا يشد الحبه العزم بقى